oggi si beve e si mangia un po' di musica. Abbiamo il pentolone per la pasta e la padella per il sugo e lo scolapasta. Abbiamo passato di pomodoro. Abbiamo anche la pasta. Quindi si può fare? Allora, da casa potete fare più o meno la stessa cosa che sto facendo io, con molta tranquillità e ovviamente con un po' di entusiasmo si può fare tutto, partendo sempre dalla casa.